联华决定啊，呃，以未来这个十年的时间呢，要来打造工业物联网的供应链、接近体端环境平台，然后 s r e 我们的 Domain Focus 呢的 SIC Tech，它就巨大的 IoT 市场。我们计划每年做二十家的 s r e 的。供应。 到五年内呢，我们希望全世界有五十家的 o main focus 注进回的。烟花推展，solution ready package SRP 的概念，让这种解决方案在做到七八成 ready 啊，这个框架大致是好的。 但是呃，我们还是需要 domain focus SI 好，在各行各业专门的集成商做最后的安装、调整、刻制，所有的 SRP 呃都是建构在 Wise Park 上面，那可以让 SRP 的开发、部署跟运营得到统一跟快速的发展。We are joining our partner ecosystem. With AdventOne in a co-creation project, so we can able together to provide a real end-to-end solution. 其实我们本来就需要非常重要、非常好的技术的硬件的伙伴，所以我想 a d v a n t a g e 我们研华科技在这个领域三十多年的经验，所以对我们来说是大大的加分。对我们非常开心有这个机会可以跟研华一起来共创。 富联四一将借由 w e s t p a a s 云端物联网平台迈向国际化的市场。我们也将台湾以及中国大陆目前已经淬炼完成的多个智慧医疗产品 SRP，能够展现于全球的医疗产业里面。Of course, we want to be t h i second number one in the c h n e s e market. The t h e r one market. And so to do this, ah, make a revolutionary change in the c h i n e e industry and factories. And, well. 因为它有呃一个很完整的智慧的平台啊，软体的硬件，还有一个很好的 I T I O T solution。那刚好也是结合我们在工具机这方面，因为我们在呃智慧机械已经有累积很多经验，还有一些 domain knowledge。那这个结合，我们刚刚新闻就是说可以共创完整的一个啊智慧制造的啊一个 solution。 延华在呃智慧医疗领域已经深耕多年，而且延华的品牌形象都是非常的好，全球都有相呃相关的一个广泛的一个布局，所以如果我们这样的新创公司可以跟延华合作的话，我们相信可以快速的来拓展我们的市场。s p a s s 其实它基本上是一个 pass 平台，可是延华的 Westpass 透过这个 SRP 的概念，其实整合了很多不同。 在云端跟 edge 端 computing 的一个技术，这个必须要投入非常大的资源。在台湾的公司其实最困难就是你要跨到国外，你要去解决这这段的远端资源的部分。研华刚好在全球各地都有非常强大的销售通路以及它的当地的 F A E 的资源，对我们来讲的话，可以透过他们这些资源，可以协助我们去做窝外的布局，这是很重要的一部分。在众多的这个 solution 的 provider 里面，我们这种研华在这方面是做的最好。 最专业也是最完善的，所以我们跟银行合作，可以省掉我们在后台、中台、后台上面的这些 solution 的这些开发，可以直接就可以到这个市场上去。